б не робив ти, де б ти не була, з тобою завжди буде сила, села, сила, сила, лихе минає, вернешся до мій. мрії здійсняться, тільки повір. Якби можна без зусилля було, просто не виходячи із дому заробити пару тиш на на більше у житті не я, не ти сім'я й далекі родичі вообще б не парили. Но, но, но, но, а ну зіб. leaves of one big tree Even you and even me And my mission is to win With nosy bozy feel the vibe of native lands Gives me power and I dance My sunflowers growing fast Like nosy bozy Якби були на говерлі, бугелі на буковелі Я піднявся і вершини закричав На-на-на Якби ти була моделлю, я б заліз твою оселю нічкою та мною до тебе я б на чай. А зібосі